Mishiyona li Avraham Hu yaneinu Mishiyona li Yitzchok Hu yaneinu Mishiyona li Yakoy Hu yaneinu שיענעלע וואס זיינען קיין אין we say you know i nay no i nay no race it up so in i nay you i nay ya hu you mishyan ali הוא יעננו מי שיון עולי יעקב הוא יעננו מי שיון עולה ועיסנו הוא Answer us, answer us, our Father and King. Oh, oh, we want to sing. Oh, let us sing. Answer us, answer us, answer us. Oh, answer us, our Father and King. I know when loikay, I'm saying no, I know, I know when loikay,